Alright, aboy na mga kaibigan, magandang magandang uh, umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Sa muli po, ako po si Taong Gala and welcome po sa ating uh, vlog at sa ating channel. Bayo sa vlog nito mga kaibigan, ito po ay uh, may ano pa rin, may related pa rin ito. Ibig sabihin, related pa rin ito doon sa ating mga reaction video nung una, ang pangalawa, about sa nangyayari sa FLM family. So, una, uh, sabi ko, ano, sina, tulad ng sinabi ko, uh, hindi na sana ako magbibigay ng reaksyon. Uh, tama na yung mga narinig ko. Pero, uh, nung binasa ko ang mga comment, ang comment section, nakita ko na almost 90% sa mga nagko-comment, which is naka-follow sa atin, is uh, narinig ko ang kanilang sentimento. Mas uh, pumapabor sila kay uh, ah, Sikiyama at ang ilan sa atin ay nasisisi pa si Sardong. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, kaya ko ginawa ang vlog nito ay para magbigay ng kaliwanagan. Una, kung FLM ka, so therefore, FLM tayo. Ibig sabihin, nakasentro dapat doon ang pananaw mo, hindi sa iisang tao. Ano ang punto? Nagsalita na si Sardong. Kaya ho napablog ako dahil nagsalita na si Sardok at gusto kong bigyan ng daan itong kanyang mga sinabi. Para po mas maliwanagan kayo, pwede kayong pumunta sa Francis Leo Marcos uh, in return na makita po yung channel na yan at uh, nandoon po siya nagsalita. Unang sinabi niya mga kaibigan, about sa Syukus Order. Ayon kay Sardong, ang Syukus Order ay isang pribadong dokumento na ibinigay niya kay Sikyama. Pero, hindi niya inaasahan na isa sa publiko ito ni Sikyama. So, nung isinapubliko ito, nalaman ng tao ang sitwasyon. What if, kung halimbawa hindi niya isinapubliko ito, and then, uh, gumawa siya ng uh, ng paliwanag base sa hinihingi ng show cause order. Darating ba sa ganitong sitwasyon? O mapipigilan ba itong ganitong sitwasyon? Siguro, uh, magkakaroon ng, ako para sa akin, mas mabibigyan ng diin ang kanyang mga paliwanag. Pero sa ngayon, mukhang kumbaga na, na invalid ang kanyang mga paliwanag dahil sinapubliko niya ang dokumentong yun na lalong nakapag-create ng ingay sa FLM family. Pero isa sa pinakamagandang punto na gusto nating limanagin, mga kapatid. Una, naunawaan natin yung oh, sitwasyon ni Sardong. Mahirap talaga ang kanyang kalagayan. Pero sinabi niya na itong order na ito is nanggagaling kay Sir FLM. Tagapagpatupad lamang siya. So therefore, kung galing ito kay Sir FLM, ipagpalagay natin nagsisinungaling si Sardong Batalan Ipagpalagay natin ha, nagsisinungaling si Sardong Batalan. Mananagot din siya kasi malalaman at malalaman din yan ni Sarah Philip. At magagalit si Sarah Philip, o bakit, mo, bakit ganito, bakit tinanggal? So ako nag-iisip lang ako mga kaibigan kasi bakit nangyari ang ganito. So ibig sabihin, may consent talaga si Sir FLM doon sa decision. Kasi ang hinahanap natin is, uh, sabi nga, yung due process. So may consent. So therefore mga kaibigan, kung, kung, kung questionable ang desisyon na ito, wala kang ibang tatanungin kung this is a Or kung mahal mo man si FLM dahil doon tayo nag-umpisa, so therefore mga kaibigan, ere-respeto natin at igagalang natin ang desisyon na ito. Naunawaan natin yung, yung sitwasyon at sakit na nararamdaman kasi nga, nandyan siya. Pero tulad ng sinabi din ni Sarno, ito din isang mga bagay i-assess natin yung bang pag-stay niya uh, sa secretary nung nandyan siya doon sa mga action na ginawa niya. Ito ko hindi akin ha. Ito ko sinabi ni Satlo. Doon sa mga action na nakatulong ba ito sa proseso ng kaso ni Francis Leo Marcos? May sinabi siya doon na mas lalong hindi ha. Ito hindi sa akin mga kaibigan ha. Hindi ako. Ni, i, sinasabi ko lang kumbaga Inuulit ko lang yung sinabi ni Sir Dong para masigit na maunawaan natin ang sitwasyon. So isa sa naging, naging dahilan din at pinakamabigat na dahilan mga kapatid, yun. Yung bagay yung action. So dito papasok ang yung tinatawag na quantity against quality. Quantity, marami nga hong ginawa pero ang tanong, gaano naman kabigat nito in terms sa sitwasyon ni Francis Leo Marcos? Kayo makakasagot. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, naway mabuksan ang kaisipan ng mga taong uh, nagko-komento sa ating comment section. Sana ho hindi niyo ako ibasa no. Anyway, ang akin lang uh, layunin kung bakit uh, i-vlog natin ito ay mabigyan ng pagkakataon na mas maunawaan natin ang sitwasyon. Kasi ho, hindi na po uh, kaaya-aya na tayo mismo bilang mga tao na nagmahal kay Francis Leo Marcos for almost 2 years, nagkakahiwa-hiwalay. Nagkakawatak-watak dahil sa kampihan. So, i-proseso eh, natin ang bawat sitwasyon. Nakita ko ang damdamin ni Sardong mahirap para sa kanya sapagkat matagal niyang nakasama sa Sigyama. Sinabi nga niya na parang ah, masakit, masakit sa kanya ang nangyari bilang isang tatay. Pero wala siyang nagawa eh. Kasi bakit? Kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin base sa mandato ni Sir Francis Liuma. So therefore, hindi natin dapat ibas si Sir Nung. Kasi sumunod lang siya sa mandatong ito. O baka sabihin ninyo, o tika nga, bumaliktad na, naman si taong gala, si Sir Nung na naman ang kinampihan. Again, tulad ng sinabi ko, sa sitwasyon na to, wala tayong kinakampihan. Kasi kapag may papanigan ka, magiging bias tayo sa paghahanap ng katotohanan. Ang purpose natin is hanapan ng katotohanan. Dalawang vlog ang aking ginawa at nagulat ako. Sinabi ko, although maliwanag na hindi ako uh, kakampi sa sino man, pero ang lumabas na mga reaksyon, ang lumabas na mga komento is pabor kay Sikiyama. Binasa ko po yun. Pero never na dinilit ko sapagkat karapatan ninyong magpahayag. Now, itong vlog na ito ay para naman sa mga taong nagkomento ng ganun. I-assess natin mga kaibigan, tingnan natin ang sitwasyon, tingnan natin ang bawat o ang kasulok-sulokang detalye ng mga pangyayaring ito. Ako, dalawa lang pangyayari ang uh, hanggang ngayon ay uh, pinag-iisipan ko at pumukaw sa aking damdamin. Una, doon niya sinasabi natin the quantity and, uh, principle of quantity and quality. Ano man katagal ang pinagsilbihan, sabi nga nila nakatulong ba because of action? Ano sa palagay niyo? Kasi sabi ni Sardo, mas lalong nakapagpabigat sa kaso ni Francis Leo Marcos. Pangalawa, yung order ay galing mismo kay Sir Francis. Actually, final and executory ay order pero binigyan niya o kinumbins niya si Sir FLM na ibigyan ng proseso sa pamamagitan ng pagbibigay ng show order o pagpapaliwanag. Ng kataon lang na instead na pribado itong prosesong ito na isa publiko. Well, kung si Sir Nong ang nagsa publiko nito, maaring masabing, pwede natin sabihin na mayroon siyang uh, interest sa sitwasyon niyo. Pero kung aking titingnan nung binalikan ko, nakita ko nga ang unang nagsapubliko ay si Sikiyama. Siya po ang uh, unang nagsapubliko ng dokumento kaya nalaman po ng uh, ah, FLM family na may problema na po uh, ah, kinasangkot ang si Sikiyama. Magpagano pa man mga kaibigan, ang dasal ko po ay sana matapos na po ang lahat ng ito. Hindi man ho makabalik ang isang Sikiyama, pero sa mga supporters na nagmamahal, masigit natin maunawaan Sino nga ba ang ating minamahal? Sino nga ba ang dahilan kung bakit tayo naririto? Si Sardong o si Sikiyama? Pero kung ang sagot ninyo, ang dahilan kung bakit tayo ay naririto ay si Sir Francis Leo Marcos. So therefore, may takdang panahon para sa bagay niyan. Maging kalmado po tayo sa uh, i-respeto natin ang mga nangyayaring desisyon at suportahan natin ang mansyon patuloy natin na uh, suportahan siya kasi yan yung legacy. Mr. Rebel. Dalawang bisis na po na nasunog, nawala ang mansyon. At sana po sa aking mga followers na nandyan, imaunawaan eh, ninyo. Ito pong vlog na ito, ang gusto ko lamang ay eh, makapagbigay ng kaliwanagan sa sitwasyon. Sana po mga kaibigan, maunawaan po ninyo ang bawat sitwasyon mabigat ang uh, kinakaharap na gampanin ng isang dumadalan sa sitwasyon ito. Para po masigit ninyong maunawaan ang kanya pong mga sinabi, ilalagay ko po ang, uh, sa description ang link ng kanya pong pahayag niyan doon po sa bagong mansyon ni Sir Francis Leo Marcos. Ako po muli si Taong Gala mga kaibigan. Ang lagi ninyong kaagapay at lagi ninyong kasama sa buhay. Good morning po. Ingat po kayo palagi. 我来打工干个嘛活？